De zilvermeeuw is een echte kustbewoner. Het geluid is typerend voor het Waddengebied. Met zijn felle gele ogen ziet de zilvermeeuw er venijnig uit. Zijn menu bestaat uit alles wat uit de zee komt. Tijdens storm is de zilvermeeuw in zijn element. Dan hangt hij boven golven in de branding op zoek naar iets eetbaars. Schelpdieren en vissen zijn favoriet. Zilvermeeuwen zijn koloniebroeders en broeden met vele honderden bij elkaar in de duinen. Om een vrouwtje voor zich te winnen brengt het mannetje het vrouwtje een bruidschat. Samen brengen ze hun jongen groot. In het Waddengebied gaat het aantal zilvermeeuwen achteruit. Dit heeft vermoedelijk te maken met het verdwijnen van de intensieve visserij in de Waddenzee. Gek genoeg is het voor zilvermeeuwen nu juist lastiger geworden om aan voedsel te komen. Maar meeuwen zijn opportunisten. Als er ergens voedsel is, zijn ze er direct te vinden. Het zijn echte alleseters.